Отечественной войны, дружинники тыла, добрые ветераны боевых действий, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. На площади районных... На площади вступает коллектив работников и специалистов управления. Приветствуем малую нефтяную компанию закрытого акционерного общества «Алоэл», генеральный директор закрытого акционерного общества «Алоэл» Риба Гелович Вадим. Основным видом деятельности компании является разработка и геологическое изучение инвестиционного российского нефтяного месторождения. Сохранение темпов уровня добычи нефти является одной из основных задач. Во многом достижении компании предопределены сложные работы высококвалифицированных специалистов.

на положительной всеграничной ответственности Урбанского управления технологического транспорта, одно из крупнейших транспортных предприятий города Юго-Востока Республики Татарстан. Это коллектив профессионалов, работающих в сфере транспортных услуг более 60 лет под руководством начальника УПТ Марата Мансуровича Шагутинова. Сейчас коллектив ООО «Татнефть кабель», предприятие, работающее на рынке кабельно-проводниковой продукции По площади шествует коллектив Павлинского филиала «Лототнефть АЗС-центр». От скважины до бездомака. Таков девиз этого коллектива. На сегодняшний день количество эксплуатируемых объектов составляет 38 автозаправочных станций. праздником весны и труда вас поздравляет коллектив Бавлинского узла электрической связи, который оказывает услуги по предоставлению интернета, кабельного, цифрового телевидения, телефонии, по оптико-волоконному кабелю, сотовой связи. Руководитель Бавлинского РВС Шапранский Игорь Зиновьевич. сайте муниципальных казенных предприятий города Павлы, управление по благоустройству и озеленению, предприятием руководит Афонов Равиль Рикатович. В настоящее время на предприятии работает 79 человек. С майскими праздниками! организует коллектив Центральной районной больницы. На страже здоровья населения района стоят 57 врачей и 266 средних медицинских работников. На районной больнице работают 8 заслуженных врачей Республики Татарстан. С пожеланием благополучия мира добра на площадь управления пенсионного фонда. Пенсионный фонд Российской Федерации одна из наиболее нашей страны. Это крупнейшая избирательная система, которая сейчас в области социального обучения. Приветствуем отдел социального защиты и отдел жить социальных учреждений. Основной задачей отдела является обеспечение и реализация государственной политики в области социальной защиты населения. Отдел социальной защиты тесно сотрудничает с общественными организациями района. Приветствую представителей образования. Она представлена 40 образовательными учреждениями образования, реализующими общеобразовательные и профессиональные программы, и включает в себя 20 однов образовательной школы, 19 дошкольных образовательных учреждений для организации дополнительного образования детей. Педагогический коллектив школы номер один приветствует и поздравляет всех с праздником мира и труда. На площадь вступает средняя общеобразовательная школа номер два. Поздравляю всех с праздником! четыре. Уроженец муниципальной стороны Андреевской школы номер пять. Также у нас приветствует средняя образовательная школа номер шесть, друзья. дополнительного образования «Дом школьника». В 2017-2018 году «Дом школьника» принял свои кружки 865 детей. Нам нужно учредить дополнительные жителей Костей города с 1 мая поздравляет систему дошкольного образования, которая в районе предоставленного постановления различных системы дошкольного образовательных учреждений. Дорогие друзья, вас приветствует Бабинский площадь вступает детская школа искусств, единственное образовательное учреждение культуры, выполняет важную функцию музыкального, художественного, нравственно-эстетического обучения и воспитания детей. Возглавляет коллектив Тагирова Зульфия Басарова. Приветствуйте в центральной нашего города! На площади Краеведческий музей, музей основы 1986 году. Ежегодно музей посещает Детская юношеская спортивная школа номер один основана в 1970 году. Спортивная школа номер один функционирует 6 отделений. Бокс, баскетбол, лыжи, легкая атлетика, шахматы, полный занимается 547 человек, тренерский состав 12 человек. школу номер 3. В спортивной школе обучается 285 детей. Владельцы хоккея, фигурного катания, нашарного тенниса, учебные тренировки занятий проводят после тренировок Еще раз всех с праздником! Мы желаем в этот теплый майский день всем успеха! На избранном помощи, достойной зарплаты, нормальных деловых отношений в коллективе, семейного благополучия и всем земных благ, чтобы даже самые сложные дни жизни вы видели, как прекрасен этот мир. Дорогие друзья, наша программа продолжается. Мы всех приглашаем к сцене на праздничный концерт. Еще раз всех с праздником, с первым